אני רוצה לדבר איתכם קצת על שלב מאוד מסוים. זה רשום לי פה, אני סתם מדבר איתכם מהאוויר, הכל רשום לי, גם מי אני. אה, אמ, שמי שי. שין א' י', למי שלא שם לב לזה בוואטסאפ. אה, אה, אני פעיל בנוער זהות, חבר בתא ליברלי עם זהות. רכז נוער זהות תל אביב. רכז נוער זהות תל אביב, תודה רבה. אני רמת גן ואני בן 15. יאיו! אני כן. אמ, עוד ודא, אחת השאלות שהכי הטרידו אותי הלך ההכנה לכנס, על מעלה זזל אני ארצה. אחת הערים הכי עתיקות בעולם, עם כל כך הרבה דברים מעניינים לעסוק בהם. קשה להחליט. למזלי, עזרו לי לבחור. ההיסטוריה והנסיבות. אמ, המשפחה שלי באה מירושלים, חלקים ממנה, ו... בין השאר, אה, יש לנו אוסף אדיר, מאות אם לא אלפים, של מכתבים מירושלים הנצורה במלחמת העצמאות. זה מרתק, זה הרבה מאוד יידיש, הרבה מאוד כתב לא ברור, הרבה מאוד רומנטיקה של נערה בת 22. חלקים, זה החלקים המשעממים, אנחנו נתמקד בחלקים המעניינים. נגיד, קצת לנוער, קצת לזה. אז אה, ההרצאה עוסקת בחיים בירושלים הנצורה, בעיקר... אה, חיי היום-יום, לא רק אה, כל המלחמה והכול. גם חיים של נערים, של משפחות. אמ, אני אגיע לזה, זה כתוב. אמ, אז סבתא שלי, שתיוודע לחיים ארוכים, נולדה בירושלים ב-1943. ב-1947 אה, ההורים שלה עברו יחד איתה ועם אחיה הקטן לתל אביב. סבא וסבתא שלה מצד אימא, והדודה שלה ודוד שלה, החיים של אמא שלה נשארו בירושלים. בכ"ט בנובמבר, למי שלא יודע, עברה החלטת החלוקה, ודה פקטו פרצה מלחמה, פרצה מלחמה. הבריטים עדיין היו פה, עדיין עשו צרות, אבל פרצה המלחמה. והמכתב הראשון בארגז המכתבים המרשים הזה הוא מה-20 לנובמבר 47, תשעה ימים לפני החלטת חלוקה. תראה שם את החגיגות, אבל לא תראה את כמובן. המכתב האחרון הוא מסוף, מתחילת דצמבר 48 שנה, אולי אחת הגורליות באמת של ירושלים בכמה מאות האחרונות. אחרי שהרבה מאוד זמן, אנחנו נחליף השלטונות, אתם יודעים כמה, כמה עשרות מצורים, אחת השנים הכי יותר, הכי, הכי אה, חשובות בהיסטוריה של ירושלים. כשמסתכלים כן. על ירושלים, מסתכלים על השנה הזאת, 48, מבחינת העצמאות, מצור, הרבה, הרבה דברים קרו. אה, והמכתבים באמת נושאים מה שעולה לראש. אם, אם זה קיים, הם כתבו על זה. ובואו נתחיל מזה שהדבר שהכי מעניין אנשים בעולם זה אוכל, נכון? אוכל, אוכל. ובירושלים בין הצורה אוכל היה עניין, לא היה עניין של מה בכך. אה, סבא של אה, סבתא שלי, סבא וסבתא שלי, קראו לו אלברט. איינשטיין? איך? איינשטיין? לא, קראו לו אלברט נוימרק. וואלה. היה אז בן 60, היה כבר זקן יחסית היה אז. הוא כותב, הוא כותב, ואני מקריא. אני עכשיו הולך שלוש או ארבע פעמים ביום לשוק מחנה יהודה, וצריכים להיות על המשמר. פעם מגיעות עגבניות ופעם בצל ושם צנון. הכל טוב לקנות בזמנו, היות שאחר כך המחיר עולה ואין להשיג. אותו דבר עם עופות, אנו חיים בתקווה שעוד שלושה חודשים, זה נכתב בפברואר, עוד שלושה חודשים זה מאי. 48. יעברו עלינו ימים קשים, יהיו צרות, אני יודע. אבל מי שיצא בשלום, יחיה בשלום. אבל זה לא יצא בשלום. יהדות הנאווה, הבת שלו, חוזרת. לצערי הרב, אין לי הרבה זמן להמשיך לכתוב, כי הגיעו ירקות לשוק, וצריך לרוץ להשיג. אני עוד לא ראיתי דבר שכזה. אנשים מתנפלים על הירקות כעל אוצר יקר, ובמשך חצי שעה נראה השוק כלאחר פוגרום. עכשיו, אנחנו בכל זאת נוער זהות. ולא סתם אנשי אה, זהות. אחד, אה, דוד של סבתא שלי, היה אז תלמיד שמינית בגימנסיה. והוא היה צריך להתכונן לבגרויות. אבל איך הוא תתכונן לבגרויות כשיש מלחמה. ואתה עובד, ואתה נלחם, באמת, הוא התנדב בסוכנות. אז לו את המגן בגלל זה? מה? לו את המגן בגלל זה? לא, תקשיב, אז הוא כותב, מחר מתחיל אצלי המטריק. מה שנקרא, במקרה מתרן המנטרי, ככה קראו לבגרויות אז. והוחלט שאם אני מצליח בו אז אני גאון. כי לא התכוננתי. התכוננתי שבוע וזהו. עשרה ימים. אבל כעת יש לי את הנחמה שנכשלתי בעד המולדת. <laughs> והוא כותב, בסוד לא הגלה, שבין כה וכה ידעתי שאכשל. וברגע שנקבע כבר חיפשתי על מי לגולל את סיבת כישלוני. <laughs> גם על המלחמה אין מה לעשות כותבים. על פגזים והפצצות. לסבא, וסבתא של סבתא שלי היה מלון פה ברחוב הנביאים, פינת אה, שטראוס, מלון שנקרא מלון בפנסיון סן רמו. סן רמו? כן, של המשפחה שלי. לא, סן רמו זה ועידת סן רמו. פגזים והפצצות, עד שפגעו להם בבניין. טוב, גם ככה היה אה, אוכל, בסדר. אחד הנושאים שמעסיקים, שהם הכי מעניינים, זה היום הגורלי של הפיצוץ ברחוב בן יהודה. ובועז, שוב פעם, נער בן 18, 17, זהו. גם אם יחיה 120 שנה, לא אשכח את יום האתמול. בליל שישי לא ישנתי בבית, ישנתי רק שלוש שעות. במוצאי שבת עשינו שמח, והלכתי לישון בחצות. היה לי חופש ביום ראשון והנה פתאום, בשש וחצי, אני מרגיש שאני והמיטה עפים ביחד. התלבשתי מהר ורצתי לכיוון ההתפוצצות. אני אומר לכם שהמראה שראיתי לא האמוש מעיניי. גופות בני אדם, ידיים ורגליים, וכל בן יהודה הרוס. התחלתי לעזור ואף הוצאתי גוף מת. עבדתי כארבע שעות והלכתי הביתה. אכלתי והלכתי לג'וב הקבוע שלי. הקבוע שלי. עבדתי על יד המוסדות, הוא עבד במוסדות. פתאום החלו לירות עליי. שהוא לא יודע כיצד הוא ניצל. נ"ב. אמא ואבא לא יודעים על כך. לא סיפרתי להם. כאשר יצאתי מהסוכנות בשמונה בערב כדי ללכת הביתה, שמעתי את החיילים האנגלים צועקים, let's shoot them! ורגע אחר כך נפצעו שני בחורים קל. היום יותר שקט ונקווה שהאנגלים יפסיקו לעשות לנו צרות. עכשיו, כמו כמעט כולם, גם המשפחה שלי לא עברה את המלחמה בלי אבדות. שניים מבני דודיה של סבתא רבא שלי נהרגו, ראשון נהרג דוד, אה, בן אחיה של סבתא של סבתא שלי. וככה כותבת נאווה שהייתה הדודה שלי. אני עושה את העץ המשפחתי, בראש. אה, בן אחיה של סבתא של סבתא? כאילו בן... דוד של סבתא רבא שלי. כן, לא, לא, כן, זה... כן. ככה נשאל אסטרטגיה. אה, ונאווה, דודה של סבתא שלי, כותבת. דוד היד נהרג. סרג'נט בריטי ירה בו. היא ממשיכה לטייל את מאורעות היום, וזה מאוד עצוב. עכשיו הקטע שלדעתי הכי מחריד. דוד היד עוד לא הובא לקבר ישראל. בדרך לבית הקברות התקיפו את השיירה שלהם. ברוך, שהיה אבא של דוד, נפגע מרסיס על יד העין. מחר הוא ילך, ואני מקווה, לברך את ברכת, ברכת הגומל, כי היהודי והאנגלי שנהרגו הם משני צדדיו. הם הלכו בשיירה, ירו עליהם, צד אחד יהודי שנהרג, מהצד השני אנגלי שנהרג, והוא במזל יצא מזה בשלום. במסע הלוויה של הבן שלו. לא יום אבשי. לא עבר חודש, באמת, פחות מחודש לפני. ועמיחי, בן דוד מהצד השני, מהצד של אבא, מהצד של סבא, גם כן נהרג ונפל בקרבות אסתר. נאוה, הדודה של סבתא שלי ועמיחי היו קרובים בגיל, היו חברים טובים. והיא כותבת, גם כעת כשאני יושבת, אני יושבת וכותבת לך, ואני בוכה. אינני יודעת מה, מה יהיה איתי, אך המוות של עמי הרס אותי לחלוטין. אין לי כוח פשוט לשאת את החיים בצורה כזאת. אינני יודעת מה יהיה סופי. מקווה אני שבכל אופן יהיה טוב. עכשיו, מי שפה ירושלמי, יודע שקר. ואכן... מרגישים את זה פה עכשיו מרגישים את זה פה עכשיו, אני קופא מקור. <laughs> גם פגעי מזג האוויר לא, לא בסחו על היד הנצורה. כבר במרץ. אתם מכירים, מרץ, מתחיל להיות חם. במרץ 48 ירד שלג. והרבה, והקפוא. והם כותבים, כנראה נפל בחלקה של ירושלים לסבול, יותר מאשר כל עיר, עיר אחרת, כי הנה כבר כמה ימים קר באופן בלתי רגיל, ובמה להעסיק את הבית אין, העיר נצורה. ביום שני גם לא היה לנו ממה לבשל, כי לא היה נפט. בשבת, בבוק, בשבת בבוקר עשיתי מקלחת. זה, זה, זה דבר של לוקס שבלוקס, כי גם סולר, זאת שהשתמשו בו לחמם את המים, אין, פשוט אין. סבא, כותב, הלילה הגיע הנה מרוסיה, שלג. אבל איזה שלג? הלוואי שעם השלג תבוא איזושהי עזרה ממשית מרוסיה. יעד כי תקווה אחרת אין לנו. מכתבים, כמובן, יש הרבה, הרבה מכתבים, כפי שאמרתי. רובם עוסקים בחיי יום-יום בעיר נצורה. חיי יום-יום יחסית רגילים, בכל זאת, זה לא שכל העיר מלחמה. פה זה לא סטלינגרד. על החיים, על החיול, על, אה, על המצור, על השיירות, על סיפור של איך מעבירים מכתב מירושלים לתל אביב. צריך לעבור באוטובוס לים המלח כדי לעלות על מטוס לתל אביב. בגלל המצור. אי אפשר, אי אפשר פשוט לצלוח, אין שיירות. תחבורה ציבורית במדינת ישראל. תחבורה ציבורית, בדיוק. נהג של אגד נוסע לים המלח כדי להעביר מכתב. אה, מדברים על החיול של בועז, שהיה, כפי שאמרתי, בדיוק סיים שמינית. לצבא ההגנה לישראל החדש, שזה התק"ם. מדברים על אה, הקמת הדואר העברי, היום אנחנו מדברים על קריסתו. אה, על כל, למעשה על כל מה שעבר על ירושלים באותה שנה כה גורלית. על החגיגות ביום אה, על העצמא, כשהכריזו על המדינה, על הקרבות ועל החיים פשוט. זהו, באמת. אנחנו כרגע באמת עובדים, המשפחה עובדת על סיכום המכתבים, כתיבת ספר או איזשהו מאמר שיסכם אותם, משהו שמעניין. זהו, מה ש... יצא, אני בהחלט אודיע לכם. אה, אני רוצה להודות לכולכם שהקשבתם. ממש להודות לסבתא שלי ולאחותה צפי שביקרה פה מוקדם יותר למי שראה, שעוברו על כל המכתבים האלה. וזה כתוב בכתב יד לא ברור, ביידיש לפעמים. וקראו את הכל כמה וכמה פעמים, ועזרו לי מאוד להכין את ההרצאה, באמת, בלעדיהם זה לא היה קורה. ההרצאה שלי הייתה הרבה פחות טובה, <laughs> אם בכלל. כדי שלא... שעניין אתכם, שזה... נושא מאוד מעניין, ושלא שיאמן. שיהיה לכם יום ירושלים, יום ירושלים שמח. תענו בחגיגות מחר. חג שמח.